the common des modalités de gouvernance, mettre à disposition de plus personnes Yo soy Jorge, eh, en Seco Cesola llevo 14 años. Eh, no nací en Venezuela, sino nací en Alemania, pero llevo ahora 35 años ya en Venezuela y de estos 35, 14 con seco Sola. Eh, mi nombre es Noel, o sea, tengo alrededor de 12 años en el movimiento cooperativo, o sea, estoy apoyando más a la cooperativa El Triunfo, una cooperativa de base que forma parte de Secose Sola. Las actividades, bueno, son diversas, vamos participando en diversas actividades de manera colectiva. Entonces, habría que hacer un, pero, resumir realmente en una, frase lo que es procesó. pienso que va a ser difícil, pero... Ajá. bueno, una, una red cooperativa, esta red la constituyen como unas 60 organizaciones de base, lleva 45 años el proceso, desde los comienzos que empezó con una iniciativa para una funeraria cooperativa. Somos aproximadamente 1.200 trabajadores asociados y trabajadoras asociadas. Eh, nos desempeñamos en diferentes áreas de actividades como la funeraria, como la salud, como las ferias, que son unos mercados de, de verduras y víveres, como también el apoyo mutuo, que es nuestro sistema de financiamiento interno, y también eh, el ahorro y préstamo que está anclado más bien en, las cooperativas de base. Eh, creo que lo que nos caracteriza sobre todo es que en el transcurso de estos 45 años eh, estamos gradualmente desdibujando lo que son estructuras jerárquicas. En Seco sola no hay presidente, no hay vicepresidente. Eh, la, única, la única instancia realmente que es algo de un acuerdo formal son las reuniones, de los cuales hay muchas. O sea, somos una red de conversaciones también. Las jerarquías tratamos de desdibujarlo, desdibujarlas cada vez menos, eh, como proceso, la rotación de tareas eh, y como mm, otro principio o acuerdo o criterio colectivo, como nosotros lo llamamos, entonces la, eh, parte que tratamos de ser un movimiento integral, que toma en cuenta muchas facetas de la, del, transformar de la, relación, de la interrelación humana. O sea, qué tipo de relaciones queremos ir construyendo en aras de una nueva sociedad. Yo quisiera agregar algo también, por lo menos muy corto, que es, estamos descubriendo, o sea, no es que lo descubrimos, sino que estamos descubriendo a lo largo de, de estos años y los que van a venir, una forma de como comunidad gestionarnos nuestras propias necesidades. A raíz de que vayan saliendo esas necesidades, cómo hacer para como comunidad organizada poderlas gestionar. más o menos en resumen. Bueno, yo tendría un montón de, preguntas para, ustedes, como la manera de funcionar, la manera de distribución de tareas, etcétera, etcétera. Y pienso que vamos a pasar a través de una, toma de decisiones, eh, distribución de tareas y si pueden comentar un poco sobre el tema. Tomar decisiones no es fácil cuando somos 1.200 personas. Sin embargo, eh, con el avance del proceso, eh, desde hace unos cuantos años atrás, nos hemos puesto a esa meta de tomar las decisiones en forma de consenso. Nosotros no votamos para evitar la separación en minorías y mayorías, sino nos tomamos el tiempo para conversar y reflexionar cuáles pudieran ser pautas de orientación que nosotros llamamos criterios colectivos que en las más diversas situaciones que pasan en las actividades, cualquier grupo de compañeros y compañeros que está en ese actuar, en ese hacer concreto, puede tomar una decisión. Tenemos también como eh, acuerdo que el grupo que toma una decisión también se responsabiliza por la decisión tomada, eso es lo que nosotros llamamos una ética personal y colectiva. También en la mayoría de los casos, o sea, no esperamos ir a una reunión para tomar esa decisión, sino que, como comenta Jorge, que tenemos unos criterios establecidos de cómo deben ser esas decisiones que vamos a tomar entonces la pueden tomar dos, tres, cuatro personas y, asumimos esa responsabilidad de esa decisión que se tomó. Y en cuanto, por ejemplo, entonces, bueno, me parece que primero, no debería ser todo, el día fácil de hacer este tipo de, asambleas consensuales, ¿no? No es fácil, pero lo queremos. Lo queremos porque eh, estamos en Seco Sola porque queremos ese proyecto de vida, eh, queremos eh, entendernos, queremos transformarnos. Entonces, los retos, aunque de vez en cuando hay, mm, hay situaciones donde sentimos todavía no lo estamos logrando, pero hay como una energía colectiva que, nos está ayudando y empujando hacia ese querer, esa querencia. Ahí hay algo también que es no ver que lo que estamos haciendo es un trabajo. sea, el hecho de que tú veas lo que tú estás haciendo como un trabajo ya te causa un pesar, un cansancio, una molestia de ir hacia ese sitio tratamos, que no es nada fácil y tampoco lo hemos logrado, de que cada uno de nosotros vea eso como un proceso de transformación personal. En ese sentido va a ser un poco más difícil porque no todos a lo mejor ven ese modelo eh, o esa experiencia de vida como un proceso de transformación, pero ese es el camino como que nos da la posibilidad de ser más creativos para innovar en esas nuevas ideas. Y es difícil, o sea, tenemos reuniones y es muy difícil a veces llegar a un acuerdo, pero dejamos que esta decisión no la tenemos que tomar en esta reunión. Pueden pasar dos o tres reuniones más que la vamos a seguir conversando. Pero es eso, o sea, no, no tener una pauta establecida, sino un proceso abierto de conversa. Sí, a esto iba, ¿no? Lo que nosotros llamamos la rotación. Eh, yo creo que eh, es bueno e importante destacar que no es un proceso mecánico. O sea, cada tanto tiempo, Noel va a rotar hacia una, otra actividad y Jorge en el mismo lapso va a rotar otra actividad. Es más bien de, de ponderar la posibilidad que una gran parte de compañeros y compañeras pueda conocer nuevas áreas pueda aprender cómo es el quehacer colectivo en, esa, actividad, digamos, en, eh, la feria, eh, se puede rotar de la, sección de las verduras a la sección de vivres se puede rotar a estar en una caja, se puede eh, incluso rotar a una tarea de coordinación durante un cierto tiempo de un área. Y cuando yo digo coordinación, ahí está uno de los sentidos de la rotación, de, que, de evitar que surja nuevamente esa tentación individualista que yo digo, me establezco aquí, esto se convierte en mi espacio y, o sea, este, este es lo que queremos evitar, ¿sí? El segundo elemento ya lo, lo dije, esto de poder aprender, de, mm, de poder rotar significa tener nuevos conocimientos, de, enriquecer la, la, posibilidad del quehacer personal. Y el tercer elemento lo vemos que mm, a través de la rotación tenemos la posibilidad de no perder la visión del toro. O sea, si yo estoy todos los días, siempre en la misma actividad y que a veces ya no veo y de repente ya no me importa lo que está pasando al aro, entonces el proceso, por supuesto, no fluye. Entonces la rotación permite un poquito eso también de tener una visión global de lo que, lo que estamos viviendo como movimiento. Sí, y también este, tiene que partir de lo personal o sea, este, no es una estructura, como dice Jorge, ya de tiempos de rotación, sino que parta de mi necesidad interna, de qué, qué otra tarea puedo hacer yo dentro de la organización que me ayude a crecer como persona, pero que ayude también a la organización a gestionar este proceso. O sea, siempre, casi todas las actividades, todo lo que nosotros hacemos, tienen que partir de nosotros mismos también puede ser interpersonal, mm. en el sentido que Noel de repente está, se, se da cuenta, pero, pero Jorge, ¿cuánto tiempo nos lleva ahora? Voy a preguntar, vamos a, vamos a conversar, mira, Jorge, ¿no, ¿no te parece que es buen momento de pensar en, rotación? O sea, es una, un, proceso mutuo de, de interacción. Otra pequeña pregunta sobre la modo funcional de retribución salarial. Mm. Bueno, eh, realmente, o sea, establecemos esa remuneración no como un anticipo ni como un pago que nos da una persona, sino que también en esas reuniones, en esas asambleas, establecemos, le llamamos anticipo societario, que establecemos esa, ese dinero que nos vamos a dar como una ayuda porque todos tenemos necesidades y eso es parte de una productividad que vamos a tener a lo largo de un tiempo. Entonces ese dinero decimos que lo vamos a percibir este, adelantado a la producción, pero este, con una visión de este, realizar esas actividades o todas esas partes concretas para que ese dinero llegue realmente. Creo que eh, también ayuda a entender si decimos que no, que no trabajamos por la ganancia. O sea, no es, la acumulación de bienes o de riquezas que nos motiva. Por eso eh, en sola los márgenes, digamos, de excedentes son bastante modestos en comparación con lo que es costumbre en, muchos establecimientos económicos de la, economía venezolana. Eh, sin embargo, hay la, la, aspiración de un pequeño excedente. Y de este pequeño excedente, una buena parte va, vuelve a las actividades para para como un, ya bueno, económicamente se llamaría reinversión, pero nosotros lo, eh, lo entendemos como la posibilidad de ir mejorando de manera permanente los servicios que nos estamos prestando como comunidad. Eh, otra parte son reservas legales que como cooperativa debemos hacer ante la ley. Entonces queda un, un pequeño margen donde si alcanza, no siempre alcanza, a veces alcanza, nos ajustamos un poquito este, este anticipo, eh, la, digamos, la... Eh, el acuerdo en los últimos años ha sido, eh, vamos a tratar de ajustar según la tasa de inflación del país para no tener una merma tan fuerte en, en, el poder adquisitivo real. Em, ¿Cada uno tiene el mismo salario? ¿Cómo funciona eso? Sí, independientemente de las actividades que realicemos en, en, en sola como tal, o sea, percibimos el mismo anticipo societario. O sea, algunos este, a lo mejor por nuestra disponibilidad de, de tiempo o a lo mejor por, porque tenemos este, un niño más que el otro, porque nos damos alguna mejora en, en relación a los gastos que podemos tener. O sea, porque es eso, lo conversamos y vemos cuáles son las posibilidades que tenemos para darnos ciertas mejoras como organización. Pero eh, básicamente en líneas generales este, tenemos el mismo anticipo, no importa qué actividad sea. O sea, si a ti te tocó esta semana cocinar y al otro le tocó vigilar en la noche toda la semana, es el que vigile y el que cocina tienen el mismo anticipo. Pasa algo diferente en la parte del Centro Integral de Salud, o sea, por su especificidad de tareas, en el caso de, de algunos médicos, cirujanos, bionalistas, tratamos está eso en la conversa, en el tapete. O sea, estamos conversando y eso, pero realmente no se ha dado porque ellos eh, generan ese anticipo por la cantidad de pacientes que ven, por la cantidad de exámenes realizados y eso. O sea, que está en la conversa, o sea, no, no hemos... Eh, hay dos excepciones, que es el compañero Carlos, Carmen Pérez, dos médicos generales, que sí están igual que nosotros, o sea, perciben un anticipo un poco mayor que el de nosotros por la responsabilidad y todo eso, pero es eso, pues, o sea, no importa la cantidad de pacientes que vea. Sí. Hay otra pequeña pregunta antes de pasar a otro tema. Y de lo que entiendo, están vendiendo, por ejemplo, productos eh, agrícolas en la feria al mismo precio. ¿Puedes explicar el porqué? ¿Quieres seguir? Bueno, <laughs> este, la parte de eso se da más que todo la parte de verdura. Eh, realmente, como hemos venido conversando también, la parte de verdura es una red cooperativa que hemos venido gestionando a lo largo de este tiempo, que es que productores del campo organizado, cooperativas, gestionan productos de verdura, o sea, siembran, también la parte de cereales y desinfectantes, jabones, hay cooperativas que, se encargan de, de, esa, parte. La parte de verdura, entonces lo que hacemos es hacer un, estudio entre los miembros de Sola y, y cooperativas de base de productores y decimos cuánto es lo que nos cuesta sembrar la papa. Entonces, en función de eso, poniendo todos los costos, cuánto es el margen de utilidad o lo que necesitamos para después volver a comprar la semilla y pagar los transportes y alimentar a la familia y todo eso. Después que decidimos cuánto ese es el precio, decimos, bueno, vamos a venderla, eh, vamos a dárnoslas e, en, el mercado popular que tenemos, en el, espacio de encuentro, vamos a dárnoslas a un solo precio y ponderamos. Entonces sumamos todos los kilos de verdura que compramos, y sumamos todos los precios que en común acuerdo decidimos cuál fuese y eso lo dividimos. Entonces, tantos bolívares o tantos euros entre la cantidad de kilos. Nos da un precio unitario. Ese es el precio por el cual nosotros entonces vamos a decidir, mira, esta semana vamos a vendernos en este precio. Eh, la, lo que tenemos que jugar bastante con eso es el grado de merma o de desperdicio que pueda haber. O sea, cuidamos de que las lechugas las podamos vender completas, cuidamos de que las yucas no se le piquen las esquinas y se pierda mucho, cuidamos de que como comunidad que vamos a abastecernos en ese sitio, poder cuidar todo eso, esa, como decir, esas de, eso muy delicado que nos pudiera dar diferencia. Pero en el caso de víveres, sí trabajamos también con promedios, pero un poco más bajo porque son precios diferentes. ¿Y por qué? Porque esto, en fin de cuentas, significa, este, este precio promediado, significa un ahorro efectivo para todos nosotros y nosotras como gran comunidad. Eh, es bueno quizá acotar que eh, en, las, en las ferias que, que gestionamos eh, comunitariamente en la ciudad de Barquisimeto, donde es el epicentro, digamos, y el nacimiento de Sola son alrededor de 50.000 familias que se abastecen semanalmente en las ferias, o sea, en nuestros centros de integración comunitaria. Y eh, entonces, eh, si, tomamos en cuenta que se trata de un ahorro aproximado de un 30-35%, mm, multiplicado por 50 mil, o sea, llegamos a sumas bastante considerables a lo largo de una semana y para no hablar de un año, son, son millones de, de, bolívares y hasta me atrevería a sospechar que, que, incluso si lo expresáramos en, en, dólares o euros son sumas contundentes pues, eh, de, ahorro para, para el conjunto comunitario. Lo otro también es que esa posibilidad de de generar ese promedio nos los da porque no nos guiamos por las leyes económicas del mercado. O sea, realmente uno dice, mira, vimos en el mercado que subió eh, tal rubro, entonces vamos a subirlo nosotros también. O sea, nosotros no nos guiamos por eso. Si se subió en el mercado, bueno, nosotros lo mantenemos igual si vemos la posibilidad de gestionar con ese ingreso las actividades que tenemos. Es más, a veces llegamos a tal punto que internamente subsidiamos algún producto para mantenernos para mantenerlo al, nivel de accesibilidad mm, para, la comunidad y con la comunidad. Gracias. Ahora, aquí están en esta conferencia de los comunes, eh, ¿qué, van aprendiendo en esta conferencia? O si tal vez que no van a aprender nada. O sea, nosotros... Eh, creo que eso es como una trayectoria que siempre queremos aprender y, e incluso internamente, digamos, de nuestros errores, a veces es donde más aprendemos, ¿no? Eh, bueno, nosotros hemos venido este, a este congreso con la expectativa de aprender y de compartir. Eh, el compartir quizá fue un poquito menos. Eh, el aprendizaje es que nosotros sí eh, sentimos, quizá es más que ahora algo analítico, algo ya bien dilucidado, es como la impresión que las teorías sobre los cambios necesarios son importantes lo que nosotros podemos aportar aquí es un camino, una práctica de cómo esto puede ah, eh, hacerse cada vez menos teórico y convertirse en, proyectos comunitarios, no en el sentido que nosotros pensamos que seamos un modelo. Creo que es muy importante destacar y subrayar que nosotros ni somos ni queremos ser un modelo. Somos una experiencia de vida eh, y esto es lo que gustosamente podemos aportar aquí eh, en este espacio. Mm, las deliberaciones, eh, repito, que tienen quizá en su mayoría cierto tinte teórico, lo vamos a digerir, lo vamos a retomar y vamos a ver cuáles son los elementos que pueden enriquecer nuestra propia reflexión que es a partir de la realidad del diaria, lo que nosotros llamamos el día al día, la cotidianidad, para incluso cuestionar de repente algunas de las cosas que estamos eh, hoy en día haciendo de una manera tal, parecía, mira, pero eh, aquella pregunta que nos hicieron, o lo que entendimos sobre la ética comunitaria o lo que eh, fue dicho sobre las, mm, semillas agroecológicas. Eh, esto, esto de una otra manera nos cuestiona, nos ayuda, dónde vamos a buscar conexiones. Ajá, sí. Pero eh, ¿les parece que han tenido la oportunidad de, compartir la experiencia? ¿Había espacios aquí para compartir experiencia suya? yo creo que había un espacio, <laughs> eh, bastantes espacios, pero este, era claro que el tema que se estaba conversando acá, las ponencias que se estaban haciendo, no estaban como que muy perfiladas a lo que nosotros este, estamos gestionando en Venezuela. Realmente cada, cada proceso humano, a lo mejor, o sea, cada experiencia que vinieron acá tenían como que un perfil, un horizonte al cual venían a discutir Realmente nosotros venimos, como dijo Jorge, a compartir experiencias, fue muy grato conversar, este, ver personas ya conocidas, pero realmente el espacio para una comunicación, un, encuentro así de que no sea por, alguna lucha o alguna defensa o, para cambiar un modelo y poner otro, yo creo que no lo había. O sea, en el caso de de nosotros no lo había, pero sí hubieron varias relaciones y, conversas. Bueno, la última pregunta muy cortita es que la, la, hacemos a toda la gente que entrevistamos. Es cómo definirías tú, el bien común o el común en una frase. Yo creo <laughs> que para mí, o sea, un bien común es respetar al otro y a la otra realmente el respeto, la solidaridad, la equidad, o sea, son, son palabras a lo mejor que uno la ve muy separadas, pero en un conjunto, o sea, es, es algo muy común, o sea, la naturaleza, no somos, no somos algo aislado de la naturaleza, somos naturaleza y por lo tanto tenemos que vernos como un conjunto. Bueno, yo diría que un bien común importante para nosotros es nuestro proceso comunitario, porque es un proceso que queremos vivir eh, sin aspiraciones de, eh, digamos, eh, de, subir escaleras sociales, que queremos con transparencia, que queremos construir relaciones de confianza, pero eso para nosotros no es un andamiaje teórico. Nosotros no tenemos elaborado ya un proyecto donde debemos llegar, sino en el proceso estamos diciendo, estamos aquí, ¿cuál sería el próximo paso que podemos eh, acordar, que podemos consensuar para darlo en la práctica de manera que nosotros aquí no venimos con, títulos, no con academia, sino con una humilde experiencia de vida como, como gente muy común, muy corriente, con muchos errores, con muchos desaciertos, con a veces a veces eh, nos preguntamos, bueno, ¿estamos realmente en ese camino que queremos o estamos equivocados? Pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias.